Eh, saya Sugito, saya keluarga TKI, saya juga anggota Serikat Buruh Migran Indonesia. Amankan KPK, Presiden harus tegas eh, dalam menyikapi KPK. Anggota keluarga buruh migran sedunia dukung KPK.